¿Tú has jugado de casualidad en algún momento pares o nones? Sí, ese juego que te permite a ti seleccionar la persona que, por ejemplo, va a hacer alguna actividad, algo que nadie quiere hacer, ir a lavar los platos, por ejemplo, pare o none. Te toca a ti y ganas. O por ejemplo cuando estás en un partido de fútbol y quieres seleccionar los jugadores de tu equipo y quieres ganar para seleccionar a los mejores, bueno, eso te va a ayudar muchísimo. ¿Quieres aprender a ganar en la mayoría de los casos? Bueno, vamos a invitar a este pana para ver qué tal nos va. Llégate. Ajá. Mira, hermanito. ¿Pare o none? Pare. None. Hágale pues. Un, dos, tres. <laughs> Te gané. <laughs> otra vez, otra vez. Dale pues. Pare o none. None. Pare. Un, dos, tres. <laughs> Listo, te volví a ganar. Dale, dale, arranca, arranca aquí que ya te gané dos veces. ¿Quieres aprender el truco? ¿Quieres aprender cómo se hace esto? Bueno, la matemática no falla. Ya vamos a empezar para explicarte. Suéltalo. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Si estás aquí todavía es porque quieres aprender cómo ganar en esto de pares eso. ¿Sí o no? Bueno, ya, ya te lo voy a explicar. Antes rapidito te quiero invitar a que vayas a nuestra página web epsilonacademy.com donde tenemos en nuestra plataforma de cursos Cursos para que aprendas matemática desde cero, para que te niveles y también ingreses a la universidad, cursos por temas en específico, tenemos asesorías y muchas otras cosas. También en nuestra tienda virtual tenemos nuestra línea de ropa con diseños educativos con una variedad impresionante y todos disponibles para ti. Así que bueno, ya cerrando eso, vamos con la explicación. Resulta que tú al final en pares o nones vas a sumar números. Y resulta que hay dos tipos de números, números pares y números impares. Cuando uno dice nones se refiere a impar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un número par y le voy a sumar otro número par? El resultado siempre por ley va a ser par. Pero si los dos números no son pares, sino que son impares, un impar más otro impar, siempre por ley de vida esto va a dar par. Hay una explicación algebraica que se demuestra esto. Pero al final, esto es lo que más nos interesa a nosotros. Si los números son del mismo tipo, el resultado va a ser par. Pero si los números son diferentes, no importa el orden que salga. Si los números son diferentes, un par con un impar, el resultado siempre va a ser impar. Ok, ahora pensando en esto, vamos a pensar con los números. Vamos a soltar ya los marcadores, vamos a pensar con los números. En una mano, porque tú no vas a sacar dos manos para jugar, en una mano tú tienes, a ver, tres opciones de impares. ¿Por qué? Porque sacas un 1, un 3 o un 5. Y para sacar impar, eh, para sacar par, tienes también tres opciones. El 2, el 4 o el 0. El 0 es un número par. Listo. Entonces allí, ¿cómo haríamos nosotros para trabajar con esto? La clave está en que cuando tú le vas a decir a alguien par pare o none, dejar que el otro seleccione. Dejar que el otro seleccione porque de esa forma te permite a ti pensar. Porque también el cerebro de manera inconsciente va a buscar un número relacionado a su selección. Si tú le dices a alguien, pare o none, y la persona te dice none, él de manera inconsciente va a pensar en un impar. Y la probabilidad de que saque un 1, un 3 o un 5 es muchísimo más alta a que saque un 0, un 2 o un 4. Entonces, si el otro dice none, va a sacar probablemente un impar. Es decir, que tú vas a decir pares, ¿cierto? Porque es pare o none. Si dice none, a ti te toca pare. Como la probabilidad de que el otro saque un número impar es muy alta, entonces tú quieres que sea par. Como tú quieres que sea par y el otro, tu contrincante va a sacar impar, tú también vas a sacar un impar porque un impar más un impar va a ser par. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, si el otro te saca un 1, ya tú teniendo un 1, un 3, un 5, vas a la suma a dar par. 1 y 3, 4, ganaste. 1 y 5, 6, ganaste. No importa la combinación que tengas. Si el otro dice none, ya tú al querer par, tú también vas a sacar un impar. La probabilidad de que esto suceda es muy alta. Y del mismo modo, en sentido contrario, como dice la filosofía moderna, ¿cierto? Del mismo modo, en el sentido contrario. Tú, cuando el otro te dice pare, su cerebro va a procesar de sacar un número par. Va a sacar, lo más probable es un 2 o un 4, casi nadie saca un 0, pero es par. Tú quieres que sea impar. Para que sea impar, como el otro va a sacar un par, tú también sacas impar. Entonces, esa es parte del juego. En el fondo, pares o nones está relacionado con esto, que dos números pares suma par, dos números que son impares suma también par, y si son diferentes, no importa lo que pase, va a ser impar. Haz la prueba, haz la prueba y déjalo en los comentarios a ver qué pasa. Yo sé que tú le vas a ganar ahora a un hermano, a tu hermana, a un primo, a una prima para ir a la tienda a comprar algo, para ir a lavar los platos, para hacer cualquier cosa. Y si es para algún deporte, tú vas a ser el que seleccione los mejores jugadores primero porque siempre vas a ganar. Deja un comentario. Yo sé que te gustó, ¿verdad que sí? Bueno, suscríbete, activa las notificaciones, activa la campanita y bienvenido a la manada. Bienvenido a Epsilon Academy. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.